विदेशी भक्तों ने किया गजानन का अभिषेक और सुरक्षा कर्मियों के साथ ली सेल्फी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गुरुवार शाम बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान गजानन के दर्शन को पहुंचे विदेशी भक्तों ने मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया और मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी ली इन्होंने यहां गणेश अथर्व शीर्ष से अभिषेक किया और पूजन भी किया बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे विदेशी भक्तों को देख मंदिर में आए अन्य श्रद्धालु उत्साहित दिखे पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि सभी भक्त अमेरिकी नागरिक हैं इन्होंने मंदिर में गणेश अथर्व शीर्ष से अभिषेक और पूजन किया पंडितों ने पूजन के बाद आशीर्वाद स्वरूप सभी को माला पहनाई और प्रसाद दिया भट्ट ने बताया कि इनके आने की जानकारी मंदिर प्रबंधन को पहले ही दे दी गई थी इसलिए सुबह से ही उनके आने की तैयारियां मंदिर में कर दी गई थी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी मंदिर प्रबंध को इसके निर्देश दिए गए थे शाम करीब पाँच बजे तेईस विदेशी मेहमान अमेरिका से खजराना गणेश मंदिर पहुंचे यहाँ आने पर मंदिर प्रबंधन के गार्डो ने उन्हें सुरक्षा देते हुए खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करवाए वही सभी ने पूजा अर्चना की खजराना गणेश मंदिर में बने तीस से ज्यादा मंदिरों